Salutare lume, eu sunt Mircea Versol împreună cu The Dark Knight Eu, eu Bmw 360 Și astăzi avem încă un episod de League of Legends în care eu joc cu Fiora care este Da, eu joc cu, cu Ciogat, că, că îmi place Ciogatul mult bani pentru că e dimineață și... Și așa îmi pică mie. Mie și-ați pică de alea. Da, da, nu, nu, nu, nu, nu suspectez pe nimeni că fumează, nu, nu. Nu e ca. Noi vrem de acum să punem la vot o anumită chestie. De exemplu, ori să vorbim și să facem statisticile meciului, ori să punem o muzică pe fundal și să mai vorbim. De adică exemplu... Adică, mă, abonaților, noi vorbim, dar uh, să zic așa, oprim microfoanele și pur și simplu băgăm muzica pe fundal și oprim uh, muzica la joc, sonorul la joc. Uh mhm. -huh. Cel puțin mie îmi place mai mult să vorbesc, dar uh, depinde, sunt ascultători și ascultători. Oh, iarăși o fiora. Și eu nu mi-am luat niciun item. <laughs> Ești bun. Știu că-s bun. Dar ești foarte bun, să știi. Am avut o problemă la tabletă și nu știam ce să mai fac și și-a revenit, dar uh, na. Acum mă duc în bază și mi-au? Nu mă. Mai păi vezi? N-am, dar n-am niciun item, absolut niciunul. Nici ward n-am, n-am nimic. Hai că mă mișc pe aici, zici că Nu știu, strâng o mie și deja am iau ceva mai, mai bun, nu știu. cineva AFK. Vladimir, am impresia. Sau o fi jungle. Ia pe antena aici. Șoc, așa. S-a lansat fiora în sus. <clears throat> Mi-am luat la care ziceai tu să-mi iau, acum mi-am luat la pe celălalt care îmi dă armură și chestii. Ia. Hop, așa. Cred că are astea runele de... Sunt combinații de alea la rune. Care îi dau foarte mult, că are 96 atac cu tot cu... Are Fără 100. niciun item. Oh, bun. Are 100. Și tu cât ai? Tot 100. Cu un item. Care îmi dă 10 ah. atac. Da, deci are ceva bun. Înseamnă că știe să joace. Dar Vladimir la ce face, frate? Că... Deci e AFK ăla. Nu, nu știu altceva ce să zic de el. În afară de AFK, nu prea mai are ce să facă. Eu nu mă bag că n-am niciun item și mi-e frică. Nu știu, dar știu că Fiora Solo Top e foarte bună. Am făcut cred că ne fac chiar pe mândoi Să crezi. Am făcut triple kill, că i-a top în meci de rank. Soarta acum! Ah, e și Vladimir. Păi Dacă și el e prea de mică. Hai să-l atacăm, nu? Nu. Păi bă, nu vezi că e în turetă. Nu, că nu e. Evident, că nu l-ai atacat în turetă. Dar ce mă crezi? Justin Bieber și accidentul lui de mașină? Să spune ca Belit, Belingerul. Și spune că la Benin e rău. Vladimir e vampir. Iu, iu, iu, iu, iu, iu, iu, iu, iu, iu, iu, iu, iu, iu, iu. Trebuie să mai bat minion să... Iai! Măta de prost. N-am pupă asta. Nu. Ah. Bă, mă duc bază să-mi iau ceva, că nu pot. Am iau și eu inelul lui Doran. Și mai văd de ce mai mi dar trebuie ceva. Am făcut ăla first blood. Da, m-am mișcat spiratul. Aveam ceva și m-am speriat. Reziști un pic? Uh mhm. -huh. Să nu vină, nu vină fiora. Fioara, fioara. Pupicuru, pupicuru, fioara, fioara, pupicuru, pupicuru. Bravo lui. Da, bravo aici, o fi în viața reală. Ok, de deci 600. A, aș putea să nu am un magic resistance. Și niște porțiuni. Și poate un warding. Ah. Și mai multe. <clears throat> Te descurci? Are deja level 5. Dar știu, și eu am level 3. Și Vladimir a făcut 3. Și nu e de bine. Suntem dominați de puterea occidentală. Bă, E, îi dau un occident în gură acum. Tu doar stai la terită un pic până apar și o să le dau un stand. Să vezi atunci cine domină. Sunt sigur că o să facem chestii bune dacă le dau standul. Că n-are cum să... că e stan, nu stantul. Stant e altceva. Știu, nu mi-e prea să spun stant. Păi când se dă peste cap un ar ce e? Nu se dă peste cap. Dar poți să-i dai lui Vladimir. Le dau eu peste cap, na. Uite, a! Vrei păi să spune stand, dar na. Păi să spun stand. Stand. Dai lui Vladimir, bă, ca să-i scapi viața aia. A, vrei? tă na na na na Ha, ce-a fugit fiora când t-a văzut. Yo! Mă ta! A, băi, serios? Mă ta, mă ta, te tăr. Cu gratii, mă. Ioi, ding, ding, ding, ding, ding. Ioi, ding, ding, ding, ding, ding. Ioi, te ajut. Ioi, ding, ding, ding, ding. Ioi, ding, ding, ding, ding. Nu scap. Ioi, ding, ding, nici eu nu scap. Ioi, ding, ding, ding. Ioi, ding, ding, ding. Ioi, ding, ding, ding. Buni suntem. Îmi iau de data asta. Nu că Bă, mă fac tank? Na, nu te... Ba, ba, nu te... Ba, nu te... Bute, bute, bute, bute, bute, bute, bute, bute. Mai pot să mă fac și tank dacă vrei. Deci zi, fac tank sau rămân așa? Mă, tank. Ok. Trebuie minioni, mâncați. Să vezi atunci ce fac. Bă, Vladimir la... Parlatul dai, dai, dai, Ia-l pe aici, ia-l pe aici, știi? Treci pe aici, pe aici. Nu, mă, că ăla... Stai direct pe perversă. N-am ți rușine. Ne... Că te vede că vii și de-aia să duce bază. Se duce măs. să duce, să duce. Prinde-l, ăla e, ăla e, nu mai scap, mort. Yeee, kill-uri. Ioi, cât pata de sânge făcut și ăla. Pare se că cu cât are mai multe kill-uri, cu atâta pata de sânge e mai mare. <coughs> Și că surprise! Surprise! Am făcut videouri cu copii. <coughs> Ce puteam să spun la chestia asta? Uh, trebuie să avem grijă să nu ne ia prin spate. Și să ne ia. Exact. Un din asta ar fi bun. Na? Mm -hmm. Dar că în tufă n-ai putut să-l pun. Să-i pui. De ce să-l pun în tufă? Că na, poate stă unul în tufă și ca să-l vezi în tufă, na. Na, probabil. Am gândit să văd peste tot, nu numai. Păi, vezi, dacă îl pui în tufă, vezi și acolo și acolo, înțelegi? A, ah, da, nu știam, eu zic gigifrone. Nu m-am gândit, bă, că să-l pui în tufă. Nu scapă! Ba, scapă. Opa. Dacă te duceai atunci, nu mai scapă. Opa. Am zis să nu-mi dau ulta. Dar oricum nu mai scapă. Mă bat peste și turetă dacă e nevoie. De fapt, atât a trebuit. Îl faci sau? L-am făcut, dar m-am făcut eu. Că și-a dat căcatul ăla care mi-e canter la ultă. Vine Fiora și eu cam o arăt. Stay safe stay safe dai cu zero feioara oh. pardon dacă sporc ce vreau să mai mănânc nu ești porc a, oreo mai am nu, de ce m-am băgat? De ce m-am băgat? De ce m-am băgat? De ce m-am băgat? De ce m-am băgat? De ce? De ce? De nu, de nu, de nu. Am scăpat. Nu, ba ăla este, nu, ba Yay, am făcut nivel și o să mănânc minioni. Și asta e de bine. Da, bine, că... Că puncte. Meciul ăsta e cam pierdut pe, pe lenul nostru. Doamne, cu gâta Nu Ajung să puțin. Băi, și acum ne sparg tureta și tot așa. Și ei se fedează, se fedează, băi, cu 0 cu tot. Păi tot, tot, tot. Păi 2 cu tot. Păi 4 cu 0. Păi tot tot, tot. Vladimir vine prin coaie. E prin asta trei zone. Uite-l. Știe că venim morții lui. Ba nu știe. Ba știe și-a dat seama. Dar el se crede Batman. Beta. El e în beta. Ia, fii de aici. A, la, la, la, la, bă! Așa, Gicule, ce face? A, și-a dat... Uh, făl, făl, făl, făl, Yay, făl, Oi, mam, gato vinho. Mergem do Paminione. Bine, faza e că dintr-o... Oh, frate! O luam pe aici! Ca să scăpăm. Da, am scăpat. nu știu dacă am scăpat, am că suntem sus. O luăm așa. Nu o luăm așa, ca să... Bine. Am scăpat? Bă, eu știu ce am prins că e cam prin astea. Mă uit eu? Uite-o. Da. În asta cred că e. Nu e, nu e. E bine că nu e, n-am ce să zic. Ah! Iu! Flash-ul! Cube! Fui! Am avut bulan! Da. Nu, nu e bun. Ce să fac? Să dai de la de pe așa. De țigane. Ai, bă, serios? Acum te-ai făcut sânge. Nu, mă face, mă face și în turetă. Te face și pe tine și în turetă. Te face! Nu! Ți-am spus! Nu știu ce te-ai mai dus. Păi, nu știu, pentru că... Azi... bine de aia! Nu, oricum eram să știi. General, cât de nu bă sunt, așa trebuia să spună. Xinzao, hai, help us, bă, ne apar. Deci, Dacă vine Xin care are 2 kiluri, Fiora se alege cu 7 kiluri. E clar. Bagă-te în buschet, că pare că și Vladimir nu te-ar fi văzut, știi? Și du te după ei, că nu destul să suferim, să, să, să fi fedat-o pe Fiorată, să fedeți pe toți. Îl faci. Îl face Vladimir, bă, ești praf. Ce să mai... Las că te salvez eu, mă. Și credea el, dacă ce acum că e ca nu știu ce. Bă, abia te băteai cu el. You could be dead. No, I have ult. Și eu am șupana. <laughs> Între picioare și în joc. Probleme? Vrei să, vrei să dau pe tine cumva? Un cul, da. Bă, ți spus dacă, dacă le arăt o poză cu Jedi, cred că își dau ăștia surrender. Ah, <laughs> n-am retat-o. Dacă o mănânc pe Fiora, tu știi cât mă fac? Trebuie să fac cumva să o mănânc. Și încep cu, cu gâzgău. Pe ăla îl mănânc primul. Parcă dacă pune aici... Gâzgăule. Vine încoace. Clar, clar. Oi, ne luăm! Sparge! Nu, no, mai sparge. Vladimire! Sânge! Apa, și noi n-avem tărâtă. Uh-oh. Hopa de hopa, hă? Iora s-a lăsat. Vladimir, lasă-l să mai merg. Acum! Da. de ce m-am întors? De ce m-am întors? De ce m-am întors? De ce m-am întors? De ce m-am întors? Mă facem. Te faci și pe tine și în turetă. N-ai cum să faci. Pe cât punem că te faci? Și nu are. Ia! Yeah! mă, du-te, bă, bă! I'm sexy and I know it. Du-te, bă, ești trișor, du-te, bă. Bă, meciul ăsta nu-mi place. Și, da, mie, da. Să știi. Da. Report to top, dono, donet. Dar unde te crezi, mă, la un cafe? Tunet. Tunet, Fiora. Mamă, dar ce prostie. Nard Nicolaovski. Dono, da, da, da, da. Ciorbele, pe unde ești stat? Eu trebuie să mănânc... Oi, prinde-l! Îl bați? Nu cred. Vezi să nu fie și Fiora. Te duci cam mult. Le-ai cam pierdut. Ai grijă ce faci. Nu e. Ba, e! Ai ce să-i faci? Nu. N-ai ce să-i faci. Wow, te face. Vin eu să-i pușez? Da. Tu doar ține-l acolo până vin. Nu pot. Aha. Hai că vin să pușesc, Hai că am pușat. Oh, stai că a venit asta. Și eu n-am multa. Și eu mor din... Eu mor numai din aia. Deci Vladimir mă prinde. Acum și-mi dă kill că... Ce bun ești. Păi eu am, eu am vrut să te ajut Nu tu, mă. Eu zic de... de berarul ăsta. Nu știu ce să fac. Mă să mai mănânc ceva, dar nu știu ce. Mai mai ce ceva să mănânc? Am și eu ceva pe aici. A, pe aici, pe aici. A, un golem mai mare. Ce se face Mă, mă bat ăștia! Arde la fugă că mă bat! Bă, minion, pe undeva ai văzut și tu? Nu. No. Bă, mă, să mănânc baronul. Să dau eu să-i mănânci, bine? Hai, vino aici. A! Dă-i. Miau! Zi mersi. Mersi. Yeah! Da, da, iupi, iupi, iupi sunt și eu important. Cât are fiora de la ei? O, ce scorp mic! 8 cu 2. Eu 6 cu 5. Cu 5 mm, 5. No, hai fata să mor tu. Eu mai mănânc cu nu. Vladimire, hai încoace, că te fac! Da, ah, da. ce? Ce? Ce-am spus? Îmi pare rău. Băie, dau recall. Cred că pierd și minion la care l-am mâncat. Cred că vine și Fiora top. Nu mai spune. Aia mă bate în turet. Atât de OP e. Ah, ba nu, e pe bot. E pe... și mai bine, nu? Să le, să le spargă și la aia, nu? Mie îmi trebuie Rabadona. Rabadona. Rabarabadoane la băieți. Rabarabadoane. Rabadona mi iau niște armură, niște chestii. mi mm, Iau așa. Ok. O faceți? Îl faceți pe, îl faci pe Vladimir, nu? Îl fa... Este, mă, n au luat ăla. Este, las eu să-mi facă ca KS. Forum bot. Și deci dacă sunt patru în bot, ce să le fac? Sunt în bot toți. În bot. Stau în bot. Nu mai bine mă las să fac și eu viață, dar na. Tu vii cu viață full, cu chestii Bine, trăiești. bine hai te lași pe tine, dar să-mi lași... Roza mică, rița cu șapte kiluri. Totul nu... Vreau să mănânc cu unul, vreau. Hm? Vreau, să mănânc cu minion. Gata, mănânc. Ia. Gata. Mănâncă și pe ăștia trei, lasă Nu mai poți să-i mai mănânc. Că nu mai există. La level 11 mai mănânc. Oi, Fiora! Dai, sparge, sparge! Stai aici, că noi amândoi o facem. Cred. Și sper. Cred. Hai. Tu primul că tu ești mai tank. Am dat de testare pe asta. Să văd dacă iese țepul. Opa! Ioi! Ei, jijele! Ioi, a început să da! se ce, ce capcană le dau. Șoc așa! Vladimir, hai încoaie. Ioi, fugi! Acolo e tu, mă. Ioi, ce distracție! Am mai tras eu pe aici. Mi-ai făcut o diversiune cât cât, cât, cât Cristo și... Mersi că mai salva mergea. Copul, cu flulcere, cu florcele la cur, Ai, ai, ai fioara, ai fioara fată. Bă, vreau și un minion! Hai să mă ajuți, mănânc un. Hai bă, dar nu poți să faci un minion? Bă, dar eu te sfătuiesc să nu, că fata e aici. Gata, am Fugi! Mă, pe unde o iei? Am, bă, sunt aici! M-a tras, m-a tras, m-au tras. Băi, deci s-au adus ăștia zici că bomboane, bă, gratis. Sunt va fișor, au tăbură toți zice că n-am mai mâncat de trei zile. Doamne, ferii mă șpăzești mă Bă, de zici că eram tiramisu, bă, turamisu, nu tiramisu. Furai misu. Ioi, bă, da, proști proști, proști, Prosta, da, prosta. Da. Noptim. Noptim. noptim, be. Ai Draven. Așa. Cu talent. Cu talent. Cu talent că nu-l mai e. Cu talent. Cu talent că nu-l mai e. Cu talent. A, eu am și uitat că filmăm. Ce-ai tu? Am și uitat că filmăm. Eu nu. If that lag. Like. Îmi pare rău că ai calculator tras prin sârmă și tu vrei să fii pe top. Că mă, asta cu furculița pe, pe acoperiș ca să prinzi net. Îți dai seama, stă cu spatula pe acoperiș să prindă ăsta net. Iui, iui, asta, asta că dacă nu, nu mai scap. Oricum nu prea mai am șanse, că tot vine după mine cu tot cu turetă. Da, na. Tot ce mâncați. 10 jumătate? O să vin. Nici eu nu știu. A, mai mânca și ceva. Foamea asta îmi dă mai multă viață când omor pe cineva. Ori minion, ori ceva. Ioi, ăla dă în mine, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, Mai mănânc. Yay! Mai vreau să mănânc, mi-e foame. Mi-e foame. cine aici? Uuu, nu mă bag, nu-l mănânc. Nici nu cred că încape ăla în mine. Aici îl mănânc pe ăsta. Bă, toată lumea se bate pe mine, eu mănânc. <clears throat> Dacă mănânc pe Catarina, cred că mă fac gigel frone. Eu cât m-am făcut, m-am făcut ceva, să știi. Și am decât 4 milioane. Nu trebuie mai mulți. Dacă fac șapte... Dar tot mă face Fiora, bă, și am pierdut toți minionii. M-am pierdut doi, bă. Mata, Pierd doi minioni. Și că n-ai speeding. Bă, era tatăle, dar am cel mai... Nu știu ce Eu, Eu dau tată. Am dat... Ce dați? Eu? Da. Dacă mă vă mai credeți voi șmecheri, Fiora poate să facă și penta. Nu prea e cum să mai câștigi. Nu că nu prea deloc, nu mai e cum. Șansa ar fi, uite aici, să pușăm aici toți. Știi? 3 def, 2 def aici și restul... Așa, duceți-vă voi doi. Vamos pros 3D? Now I come to save the day. Bă, țiganul cu butoiul! Mai vreau să mai mănânc. Reușiți? Nu mai. Este, mă! Noi ținem control aici. Și, dar să știi că am putea să-i batem... S-am putea, dar nu prea... Cam mai greuți, nu prea așa de ușor. Că noi avem turetele, da? Dar eu... Eu uh, astea. Bă, un help ar fi foarte tare! Dacă poți veni spre mine. E. Eh, ce să mai, bă, bă, deci ăla e prost, frate, bă, frate, deci mă vedea că mor și stătea și se uita. Că de nu poate să fie, frate, gargadas ăsta, garga, gargas. Asta de gargagas, donet gol. Bă, tu știi engleză, do you know even English? Așa mă, știi ce fac eu? Mă duc ca Jegu. Danone, cred că vreau ăla să scrie. Ioan Danone? Îți dau eu Danone! Proaspăt! Mulți! Danone, un mătii să-ți fut. Danone. Vrea Danonino tipul. Și acum eu o să... Am țipat de m auzit și bunica pe balcon. Și m-am și micșorat, că nu mai am... Uh. Deci uite-te și tu, cât ziceați voi că avem... Făpuș, făpuș și sparge inhibitorul, fă orice să sparge inhibitorul. Că dacă spargem inhibitorul, avem șanse. Că de, pe dev mai stăm, dar uite, sunt toți, sunt toți în atac. Tu sparge, tu sparge, tu sparge, tu sparge. Sparge-l și pe ăla. Îl bați? O bați, o bați, o bați, o bați. Tu, tu continuă la inhibitor. Continuă la inhibitor. Dă-i la el. Bravo. Dă-i și la turită cât, cât, cât mai te ține. Cât mai te ține. Report stop, please. Report Draven. Please. După ce că ai saved the day, mm, mai și vine asta să zică așa. E țăran. După ce că tu le-ai și inhibitoarele. Mhm. Uh -huh. Păi, asta e singura șansă să mai câștigăm. E vor kill că sunt ei Batman. Păi, pana mea, păi mai întâi du-te, frate, și sparge inhibitoarele dacă mai e timp, fă și kill dar dacă nu, marși acasă. E așa că îți dă jigătă. Mamă, și nu l-am mâncat. Bă, gama mea și piciorul. Am dat aiurea să mănânc și n-am mâncat. All mid, nu mă, suntem all top, nu? All pot trebuie, all bot. Report Draven. Le-a dat aia la ultima de... Tu mai faci tot. Deci tu și ei vor să-ți dea report. Că ce? Say what? Sincer acum, că ce? Că, că tu car meciul? Păi dă-le frate, dă-i report să vezi dacă mai care cineva vreodată meciul. Alături știi cum a fost exterminat? Deci că suntem un film cu extraterestri, noi stăm aici la baza militară și cum se mai deportează unul... Îl trage cineva și îl omoară, știi? Ioi, și ăsta e terminat. Nu mai scapă. Xin. Xin să scape. L-am ajutat eu. Și tu faci acolo penta. Ți-am zis că dacă mă enervez cu Fiora nu mai omoară nici dracu. De ce? Well played. Na, pe cine să-i dai report? Report? Ratatule. Cui să-i dai report? Ce ratat e ăla, domnule sfânt, asta a fost.